き足ありとあらゆるものセットリア身に覚えのない今救える命があるのなら一粒の光をそこに騒げ揺らいだ世界で Everything will be alright, whoa, whoa, it's alright